Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Wow Figur. Hari ini kita akan membahas burung terkecil di dunia Burung adalah salah satu hewan yang hidup berdampingan dengan manusia sampai saat ini Dan dipergerakan telah hidup selama ratusan juta tahun yang lalu Selain itu, aneka jenis burung memiliki ukuran dari kecil hingga besarnya yang melebihi ukuran manusia dewasa namun, pernahkah membayangkan burung yang memiliki ukuran terkecil tapi dengan wujud yang menggemaskan dan pastinya memiliki warna dan corak yang cantik. Berikut adalah jenis burung dengan ukuran terkecil di dunia, yang mungil dan sangat menggemaskan, pastinya bikin kalian sangat gemes. Burung tersebut ialah bee hummingbird. Bee hummingbird dinobatkan sebagai burung dengan ukuran terkecil di dunia, yang mana hanya memiliki panjang berukuran 6 cm dan berat sekitar 1,2 gram. Burung kecil ini memiliki perpaduan warna biru, hitam, dan putih yang sangat cantik. Burung ini merupakan satwa endemik dari dan Pulau Pinus yang berada di Kepulauan Karibia. Walaupun kecil, nyatanya mereka memiliki tubuh yang sangat kuat karena mereka mampu mengepakkan sayap hingga 80 kali setiap detik. Kepakan sayap yang sangat cepat ini mirip dengan kepakan sayap lebah. Mereka juga mampu terbang mundur seperti helikopter. Kemampuan terbang mundur ini memang khusus dimiliki oleh keluarga kolibri saja. Burung-burung yang lain hanya dapat bergerak maju. Tanya itu, kolibri juga dapat melayang tenang di udara sambil mengepakkan sayap tanpa bergerak. Kemampuan melayang mundur ini sangat diperlukan untuk memudahkan mereka berburu nektar bunga. Kolibri lebah bukan merupakan jenis burung yang dilindungi. Status burung ini menurut UCN adalah list concern. Namun demikian, di Kuba burung ini ditangkap karena memiliki suara yang nyaring dan dipelihara sebagai burung kicauan.